كيفاش قانون النفاذ للمعلومة ينجم يسهل حياة بحار في سيدة وكيفاش باعث مشروع ثقافي في بنزرت ينجم يتحدى التعقيدات الإدارية ويحقق حلمه كيفاش انت كمواطن تونسي تنجم تشارك في اخذ القرار في البلديه في المجلس الجهوي ولا حتى في البرلمان في برنامج بر الأمان كل نهار أربعة من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة باش نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة هذه من خلال ريبورتاجات في مختلف الجهات التونسية نقاشات خارج الاستوديوات في الأماكن العامة يعني قريبة لكم وديكرونيك ما تنساوش كونوا معنا في الموعد كل نهار أربعة من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة على الإذاعة الوطنية برنامج بر الأمان